hukum lupain sarung tanggul sedayana sabaraha opat pahurung kan pahurung nungguang dan pahurung nungguang ikut sabaraha cina opat hiji dua Kita namina hukum enun Tikma silakan kalau tikma tinggal ikut Lidahna kakak yang lidahna. Lidahna. hukum nun phải dân tanuyên Hãy ờ, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nah, alif tuhan ku. Iya. Kan nah, ini Kita namina huruf iya Iya. Kata berjaya anu ku tung anak ku i kasro ku jr. I. I. Arisanana Castro Bihana kata Hafizu Kita sama namanya Bukida Iya Anak Doma kata anak U P S U Oh awas eta ngapi ku kasro ku eta eh, tapi ku doma eta eh, ngapi na huruf naon cina hijaiyah Iya ya opat hukum nun pai sareng tamrin Iya Tanjung Mosek, kurung pae opat. An dibagi-bagi do dalapan, teh dari opat, udah ke dalapan teh hiji kasih idhar, dua kasih idgom, tiga kasih ikhlak, pang bungsunan nyaeta saha? Ipa. Ipa mah bungsu panglobana. Nya. Ya. Baraha. 15. Pang seutikna. Hiji. Hiji anak kerabekan oh, dua nang sami sadayana kami pahiji genep iya, anu dua gesaminya tetang ke nu migorengin deui anu iya. coba serang iya, kesanteran Tadi kita mana tadi kan? Bisa ada letak gini, ada letak gini. Ini, ini, ini, ini, ini, ini, panen pau tadi hukum hukum pai hukum pai cinta rinka eh tepat tepat apa yang bu hukum tepat apa kasih tepat nanti Apa ini? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. anak tinggalikeun arbaun arbaun arbaun arbaun arbaun arbaun Ketupan. Aduh, dia nadong ke, dia nadang. arba hukum umum paeh hukum nun jeng dan wita tetepan hukum opat kudu cekek piritan piritan pertelaan hiji idhar dua idgom opat ipa rasa Tasak itu kudu Ada lepas Ada lepas